Bonjour, je m'occupe du prototypage au lab et la mission de ce lab, c'est d'anticiper le futur. Un des sujets d'expérimentation qu'on a fait cette année, c'est de développer un prototype qui s'appelle Oikos et qui parle d'un design souhaitable. Comme on parle de futur souhaitable, on parle beaucoup d'écologie, de changement climatique. L'idée de ce prototype, c'était d'apprendre à nos joueurs ce que veut dire l'interdépendance. On s'est aperçu que beaucoup de nos joueurs se sentent totalement impuissants face au changement climatique et euh, ils ont tendance à dire bon, c'est les gouvernements qui vont devoir trouver une solution, mais n'est pas nous. Donc l'idée du proto de ACO, c'est de leur expliquer qu'on est tous en interdépendance et qu'ils ont tous un rôle à jouer. Déjà, dans un système de jeu, on peut faire euh, plus de choses que du PVE ou du PVP. Euh, c'est un coop local dans lequel ils vont apprendre à maintenir un écosystème et ils vont apprendre à passer de la compétition à la coopération pour maintenir cet écosystème en vie. On espère que cette expérimentation va influencer et inspirer d'autres designers et nous, on va poursuivre dans cette voie-là de toute façon. Merci.